Jag tänkte spela en låt eh, eh av Pålolle. Olle det var en spelman från Östbjörka, en av de här små byarna norr om Rättvik. Nordöst om Rättvik skulle man kunna säga. Ah, norr. Mm. Eh, jag skulle kunna prata mycket om Olle, men eh, jag nöjer mig med att säga att det var hans fel att jag började spela fiol. Den här låten den eh, komponerade han på trettondagsafton. Och eh, det råkar ju finnas en låt som heter Trettondagsmarschen som är komponerad av Hjort-Anders. Så därför kallar han den här låten för Trettonde dagsmarsch. 13 dagsmarsch av pågående. Eh, A-dur, första reprisen, och D-dur i andra reprisen. Och jag tycker att det är lite... Ja, jag vill gå tillbaks till första reprisen. Alltså jag spelar första reprisen en gång, andra reprisen... Nej, Första reprisen två gånger, andra reprisen två gånger och första reprisen en gång. och så jättesakta utan drillar som du märker så är det lite stråkgrejer va? Alltså, ett litet nedstråk och alltså melodin är ju så. Det är de tre tonerna, men ett litet nedstråk på lös a och sen alltså jättelitet och direkt följt. Eh, I, det är första reprisen. I andra andra är det en sån här. Eh, ja. Melodin är tre finns bara. Men. Ett litet nedspråk följt av en bindning på uppstråk. Eh, det där kallar han för ormtungestråk. Och det använder han. Eh, ja, när han själv spelade den här låten så gjorde han mycket mer sånt. Jag har en sång i första reprisen och en i andra reprisen. ungefär så. Eh, <clears throat> ja, vi får väl spela den då. Ska jag spela den andra stämman? För jag har kunnat en sådan. Nej, jag kan väl göra en ny om så skulle vara. Men okej, okay. lycka till!